ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଳୁଅରେ ଝଳସୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ସହର ଛକ ସାହି ବଜାର ସମେତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଉତ୍ସର ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜନ ସମାରୋହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ମେଲୋଡି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ମାଳୁଦ ବଜାରର ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ